नहीं मैं डाकू एक नंबर का हूँ जेडी चीज चंगी लगे उसको चाक लेता हूँ ਓਏ ਆੜੂ ਰੱਖ ਓਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਲੈ ਫੜ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੜ ਐ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਆ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੋ ਮਾਰੀਏ ਬੈਲੈਂਸ ਰਵੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਐ ਬਾਬਾ ਬੜਿਆ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ फिर मैं क्या आरू भी दो चुक क्योंकि बैलेंस रवे ना